एक बात बताओ इस घर में कितने परिवार रहते हैं पंद्रह सोलह परिवार हाँ तो इसको घर के बोलते हैं इसको जिला घोषित नहीं कर देते मेरी बात सुनेगा कि नहीं दिखाऊं अपने हाथ की गर्मी यहाँ तो तुमको है, ए? मैं तुम दोनों को दिखाता हूँ दोनों को दिखाता हूँ तुम कहा ना तुमने तो बोला कुछ दिखाता हूँ अबे एक मिनट तो। क्या बात है ये आप तो हमें दिखा रहा था नहीं नहीं नहीं नहीं मैम साहब इन लोगों ने आपको नहीं देखा नहीं नहीं देखा पूरा देखा तेरा नाम क्या है बांडिया क्या डांडिया बांडिया बांडिया अच्छा डांडिया तुम लोग कुत्ते का पिल्ला कहाँ है चलो यहाँ से मारो हमको मारो हमको जिंदा मत छोड़ो थानो हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बता जाता है Thank you. I got supplies. Get in the car. Get in the car. Awesome.